Ja, die prediker is 'n kopkrapper. Hy pas nie lekker in die gietvorms in nie. Hy is ongemaklik, uitdagend. Net wanneer jy dink hy het 'n antwoord, dan het hy twee nuwe vrae. Een tree vorentoe en twee tree terug. Maar tog is dit die Bybelboek wat die Here in die Bybel laat sit het vir ongemaklike tye. In tye wanneer maklike antwoorde nie vir moeilike vrae beskikbaar is nie. Partykeer weet 'n mens net nie sê die prediker. Jy moenie dink dat geloof die pad gelyk maak met teer dat jy van nou af net groen weivelde slaan en dat jou beker net die heeltyd oorloop met jou idee van die goeie lewe nie. Dis prediker in volkleur, die man wat uh, al die roetes van die lewe aangedurf het, gelykpaaie, ongelykpaaie, wysheid, dwaasheid, rykdom, plesier Jy noem dit, hy het dit gejaag en hy het tot die konklusie gekom in hierdie lewe bevredig niks behalwe toe ontdek hy God se stilpad en 'n goue draad vleg deur die prediker dat God 'n persent het vir mense wat hom dien. En daardie persent deel God uit van alle plekke, nie as jy op jou knieë is nie, o die prediker is nie teen gebed nie of as jy Bybel lees nie, nee, hy's ook nie daarteenoor nie. Maar wanneer jy die Here nooi as die eregas en die gasheer by jou tafel en jy jou brood met vreugde begin eet. Ons het dit in Prediker 2 en 3 gesien. Ons het dit in Prediker 5 gesien. Uh en ons het gesien dat die Prediker oor en oor sê hier deel die Here vreugde en blydskap uit. En dat dit inderdaad moontlik is in hierdie harde wêreld vir 'n gelowige om vreugde te ken. Jy eet dit, jy beleef dit, jy nooi die Here en jy uh, dien hom in eenvoud. Ons sluit dan by Prediker 8. Prediker 8 worstel weer van vooraf met die sin van die lewe. Die prediker weet dat dat as jy wysheid het, uh, Prediker 8 vers 5, dan gaan dit jou 'n bietjie help. Dit gaan jou help sê hy om nie in die moeilikheid te beland nie en om minstens te weet wat reg is en dit te doen. Wyse mense weet en doen. Dwaase weet en doen nie en later aan weet hulle nie meer nie. Elke ding weet die prediker het ook maar 'n rotine. En sover jy saam met die normale rotines van die lewe gaan en nie die heeltyd klippe en almal se pad gooi nie, gaan jy uh, jou lewe goed lewe. Tog sê hy, hoe weet ons? Hoe weet ons wat lê vir ons voor? Vers 7. Hy sê jy het nie die mag om die wind te stuit nie. O ja, jy kan wind vang, het ons geleer. Maar wat help dit jou? Die wind waai nog steeds uit jou hand uit as jy dit oopmaak. Jy kan nie jou sterfdag bepaal of beheer nie. Vra hy in Prediker 8 vers 8. En in 'n oorlogstyd, in 'n koronatyd, spring niemand vry nie. Dis hoe dit is. Of jy nou goed is of jy sleg is, of jy droog maak en of jy opdroog, jy is maar deel partykeer van 'n groter realiteit. Ek lees hoe iemand in die afgelope tyd ergens op 'n uh, eh, op Twitter sê sy grootste verlies is sy verlies aan vryheid en sy verlief sy verlies aan keuses. Die prediker sal sê deel moet dit. Dis hoe dit is, meneer, mevrou. Dis die lewe. Al wat jy oor keuses het. Wel, kom ons gaan kyk. Hy sê vers 9 van Prediker 8 Hy het aan alles wat in hierdie wêreld gebeur gaan aandag gee. Daar was nie iets nie of dit het hom nuuskierig gemaak. Moeilikheid, voorspoed, rykdom, armoede, oulike mense, slegte mense. En hy het dit alles gaan kyk. En hy het gesien vers 10, slegte mense word begrawe en verdwyn en goeie mense word begrawe. Hulle kom van die tempel af en dan verdwyn dit. En dit kom tot niks. So hy is nie so baie ten gunste daarvan dat ons vir onsself 'n nalatenskap bou nie, 'n legacy. Ek meen en ek sê dit ook self, mense moet daarom so lewe dat jy 'n goeie nalatenskap het, maar die prediker sê, "Woe, woe, en dan? Hoekom lewe jy nou om daai iets na te laat? Sorteer net liewer jou lewe nou uit, want kyk rondom jou. Ouens wat sleg lewe, mense vergeet maar weer van hulle. Laas jaar se boewe is nou al weer vergeet of het ons nou in Suid-Afrika 'n korttermyn geheue?" Ek meen die ouens wat 2 jaar terug ons temperatuur in die rooi gedruk het, is nie meer op die toneel nie. Maar nou is daar weer nuwe ouens. So ons het nou al weer 'n bietjie vergeet. En ons tel 'n bietjie vergeet van al die oulike mense. So die prediker sê, kry liewer se lewe op 'n ander manier geleef. Hy sê maar hy weet daarom wel een ding oor die lewe. Hy sê ek weet nie baie nie, maar ek weet dan een ding. Prediker 8:12. Eh, dit sal nie vir altyd goed gaan met goddeloses nie. Al word hulle nie onmiddellik gestraf nie. Hy sê um, dit sal nie met hulle goed gaan nie. En sê hy met regverdiges wat die Here dien, sal dit op 'n manier goed gaan. Nee, hy bedoel nie hulle sal 'n vol bankrekening hê en hulle sal um, happily ever after lewe nie. Maar God los op nie sy mense nie. Op een of ander manier weet hy dit. Maar net daarna, net voor die ding, nou die prediker daarom op 'n goeie plek geland, dan draai hy weer om in vers 14. Dan sê hy dit wat met goddeloses gebeur gebeur, maar met regverdiges alles kom tot niks. Wat dink jy gedoorie waar prediker nou hier, nou daar? Hy sê nee, wag. Wag. Vers 15. Hy word gou-gou 'n konsultant. Hy wil gou ietsie aanbeveel by ons. As te ware sê hy, Hoor hierso terwyl die lewe nou so voor jou afspeel soos op 'n televisieprogram en jy sien goeie programme en jy sien slegte programme. Jy sien ouens wat uitskiet en ouens wat onderskiet. Ouens wat staan en ouens wat val. Hy sê stop. Kan ek gou iets aanbeveel? Kan ek gou iets aanbeveel? Advertensie breek. Nee nee, nuusflits. Kan ek gou iets aanbeveel? Hoor nou vers 15, een van die belangrikste verse in die Prediker. Daar is niks beter daar is niks beter vir 'n mens in hierdie lewe nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg uh wat God hom in hierdie wêreld gee. Lewe is hard. Lewe is smart. Lewe is opdraande en daar is niks beter nie. Dis nou die hoeveelste keer dat hy dit sê, onthou jy Prediker 2, Prediker 3, Prediker 5, Prediker 8, daar is niks beter nie as dat hy eet en drink en vrolik is, nie soos 'n alkolikus nie, saam met die Here. Vers 16. So ek het my daarop toegelê om uh, agter te kom wat is wysheid en om te begryp waarmee mense hulle so besig hou sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. Vers 17 van Prediker 8. Toe het ek al die werk van God begryp. Wow. Ha, <laughs> dit moet die belangrikste vers in die Bybel wees vir alle teoloë, vir almal wat na God soek vir almal wat na die sin van die lewe soek. Dis die ou groot Viktor Frankl wat gesê het die grootste soektog van alle mense is die soektog na sin, meaning. Die prediker sê, die Bybel sê, die teoloog sê, elke preek sê amper die grootste soektog is die soektog na God. Sy soektog na ons en ons na hom. En hoor wat sê hy? Toe het ek al die werk van God begryp in een vers. Sjoe, dit moet jou breek. Nou hier kom dit. Hou hard vas. Toe het ek al die werk van God begryp. Dubbelpunt. Die mens is nie in staat wat hom in hierdie lewe gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspann en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, hy kan nie verstaan nie. Hier is jy in die grootse kontradiksie as jy wil. Toe het ek al God se werk verstaan. Dubbelpunt. Jy kan nie die lewe verstaan nie jy verstaan God as jy nie die lewe verstaan nie. Dit is kompleks, maar dis hoe dit is. Die prediker eet nie alles vir goedkoop soetkoek op nie. Hy bied nie kits verklaringkies nie. Hy staan nie by elke sterfbed en sê toe maar jy sal later verstaan nie. Hy sê nie vir elke ou wat sy besigheid verloor en en elke persoon wat haar inkomste verloor toe maar dit sal beter gaan. Alles sal uitwerk nie. This too shall pass nie. Hy sê, "Nee, Wie het vir jou gesê jy moet die lewe verklaar? Wie het vir dominees en pastore en vir teoloë en vir professore die lisensie gegee om 'n eh, hoe verklaar 'n mens dit departement te hê? Ek onthou daai program op die radio. Dalk onthou jy dit ook. Hoe verklaar 'n mens dit? Prediker sê moenie moenie God verklaar nie. Ons het dit gesê in hoofstuk 3. Moenie God verklaar nie. Jy kan nie. O, jy kan tendense sien. O, jy weet 'n paar dinge. Onthou jy Prediker 4? Tel jou woorde in Prediker 5. Uh, wees vrolik saam met die Here. Dit kan jy doen. Maar moenie 'n lukraak antwoord vir almal gereed hê nie. Moenie corona verklaar nie. Ek sien teoloë doen dit. O, party ouens sê dis God, ander ouens sê dis die duiwel. Party ouens sê daai inentingstof is nou weer die anti-kris en ander ouens sê ek weet nie wat nie. Hou op predikers hou net op. Jy het nie nodig om God te verklaar nie, hulle maak droog. Jy kan nie, die lewe is te kompleks. Want nou nou nou nou loop dit in daai stroom en dan draai jy weer daai kant toe. Het ons nie geleer nie. Het ons nie geleer by al hierdie ouens wat die wederkomsdatum voorspel het van die 2de eeu af dat hulle nog almal verkeerd was nie of almal wat die finale tekens van die tyd gehad het nie. Ek loop nou die dag weer 'n klomp eindtydboeke raak hier op my rak waar die ouens sê een ou bekende TV-prediker in Amerika, we are the terminal generation. En hy het dit nou die aand weer gesê. En ek dink, weet jy wat, as jy die eerste ou was, sou ek geluister het. Maar Montanus het dit in die tweede eeuw gesê en hy was verkeerd. Konrad Schmid het dit gesê met die groot griep in die 1340s en hy was verkeerd. Sir Isaac Newton het openbaring probeer uitwerk en die wederkomst vastgemaak aan die datum. John Napier wat die logaritmes uitgewerk het, het dieselfde gedoen. Hy het gesê die Here kom 1688. Um ehm, Harold Camping wat daan 2025 en 2011 so opslaag gemaak het, hy het die wegraping en die wederkoms voorspel. Al Lindsay het gesê dit gaan Rusland wees in sy boeke en toe het hulle gekom met wie weet hoeveel nuwe teorieë en hulle was almal tot op hede 100% verkeerd. So kom ons hou op om te spekuleer. Ons skuld nie die wêreld verklaringe vir corona, vir swaar kry, vir hongersnood nie. Ons skuld mense 'n verhouding met God. Ek is nie God se advokaat wat hom verdedig nie. Ek is nie God se verklaarder wat hom elke hoek en draai antwoorde gee nie. O, ek mag in soverre God dit in sy woord bekend maak, mag ek vertel van Jesus. Hy sê nie jy hoef niks oor God te sê nie. Hy is dan besig om ons te leer, maar hy is daarteen dat mense hierdie doen kitsoplossings gee. Jy kan nie. En die ouens wat sê hulle weet, weet nie. Die beste wat jy oor God kan sê, is dat hy die God van liefde is, sê die Nuwe Testament, dat daar 'n kruis is. Die beste wat jy kan sê is dat niks ons van God kan skei nie, sê Paulus in Romeine 8 vers 37 tot 39. Paulus gee 'n relasie antwoord, 'n verhoudingsantwoord, nie 'n rasionele kop antwoord Al hierdie dinge van jy se later verstaan is rasioneel. God is relasioneel. Ek hoop jy die verskil. Hy wil in 'n verhouding met ons wees. Hy wil saam met ons eet. Hy wil saam met ons kuier. Hy wil saam met ons loop. Jesus se beste woorde is nie toe maar jy sal later verstaan nie. Hy het dit nie eers gesê nie. Sy groot woorde is nie toe maar ek is in beheer nie. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê ek is by julle. In die Ou Testament sê God dit ook, onthou jy? hy is by Josef van Genesis 37 of nie, toe maar Josef ek is in beheer nie, Josef ek is by jou, hy sê vir Gideon, ek is by jou, hy sê vir Mooses, ek is by jou, um, hy sê vir Joosja, sy oorneem Joosja 1, soos ek by Mooses was, sal ek by jou wees, God is by mense, relatie, dis wat die boer te weet, en dan prediker 9, jy vir my super ginsling hoofstukke in die Bijbel, Prediker, dis 'n moeilike hoofstuk, soos almal. Maar dis so mooi. Hoor wat doen die prediker? Hy sê, ek het nou alles gaan oordink. Ek het dit ter harte geneem. In my hart gaan bære en in my kop. En dan kom hy tot 'n baie erge konklusie. Dieselfde lot tref almal. Prediker 9:2. Die goeie mens, die reine, die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Dus, as jy God dien om jou te beskerm As jy dink geloof is 'n versekeringspolis teen kanker, misdaad, siekte, ja wel. Dan moet jy maar jou hart gee vir al die TV-predikers daar in die, op die Amerikaanse kanale wat beloof, claim your miracle, name it and claim it en die voorspoed sou ons. Die predikers sê daai teologie werk net totdat gemors hulle tref. Dan val hulle lewe in mekaar. Selfde lot tref almal. Hierdie is 'n harde lewe sonde is 'n realiteit sou die Nuwe Testament wou sê en die Ou Testament. Dis wat dit is. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die ehm um, sondaar sê Prediker 9:2. En dan sê hy dis elendig, 9:3. So wat help geloof jou? As jy glo omdat jy dink God is soos die Hollywood God wat die heeltyd jou jou behoeftes moet aanspreek. Jy bid en hy gee. Wants and needs. En soos 'n noodhulp, Here, maak so, doen so, help my hier, gee daar. Dan sê hy gaan jy diep teleurgesteld wees. Deel met dit. Die lewe is hard. Die lewe is onregverdig. Die ellende met alles wat in hierdie lewe gebeur, Prediker 9:3, is dat dieselfde lot almal tref. Maar maar ou moet 9 vers 4. Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. 'n Hond wat lewe is beter as 'n leeu wat doodgaan. Oeg, hierdie teks het my al weggeblaas. Eerder 'n lewende hond as 'n dooie leeu. Almal wil leeu wees. Jy kan maar gaan luister na enige gesprek tussen die manne of by mannekampe. Die manne wil macho wees. Alle sportspanne, ek meen net macho name, bulle, leeu, sharks, renosters, olifante. Geen sportspan dra name soos lammetjies, kleintjies, weerloses, kindertjies nie. Netterloops, dis Jesus se gunsteling name wat ek nou pas aangehaal het. Matteus 18, my ou kleintjies. Ehm um, wie die ehm um, wie die wie die, wie soos 'n kindjie word Matteus 18 vers 1 tot 4. Wie vir hierdie ou kleintjies laat struikel Matteus 18. My skape, luister na my stem Johannes 10. Ehm um, my lammetjies wat Jesus op sy skouers dra. Nee nee, maar ons wil macho wees. Ons wil in beheer wees. Dis miskien hoekom ons al by Psalm 23 vers 1b jok. Ons sê die Here is my herder. Maar ons sê nie ons kan nie agterna sê ek kom niks kort nie. Want skape kort eh, 'n herder. Maar as ek 'n leeu is kort ek niks. En daarom sê die prediker, luister, as jy nou goed wil lewe, hou op om 'n leeu te wil wees. Leeu sorg vir hulle self. Maar soos wat ek altyd sê as ek oor hierdie teks preek of praat, Leeu's het nie name en persoonlikhede nie. Vra maar vir ouens as hulle in die wildtuin ry. Nou die dag toe iemand weer daar ry, naai tyd sê vir my, hulle het 'n klomp leeu's gesien. Ek sê nou wat s'n name en hy kyk my aan of ek lekker is nie. Ek sê maar my hond het tog 'n naam. Dit is 'n uh, eh, dit is Toto en Penny ons nuwe hond. En ons ander hondjie se name was Romeo en Juliet. Uh, ons honde het name, leeu's het nie name nie. Nog erger, Uh, alle leeuws eindig op as trofee, sê ek altyd so teen die mure. Maar jy stap ons nou nie in ouse huis in en dan sê vir jou daar snippie en daar is wachter en, en jy maak nie van jou <laughs> honde trofee nie. Honde, honde het die lewe. Daarom sê die prediker, man, weet jy wat, weet jy wat is die probleem? Amal wil hierdie sterk macho en beheer ouwens wees. Wees liever sy levende hond as sy dooie leeuw. Wees liever sy levende hond hondjies kan ten minste die krummels van die tafel af eet. Hy sê um, en dan kom hy met van die mooiste praktiese riglyne in die hele predikerboek oor hoe om sinvol te lewe. Prediker 9 vanaf vers 7. Nou jy, jy as jy 'n goeie lewende hondjie wil wees, eet jou brood met vreugde. Onthou jy, dis die refrein. Eet jou brood met vreugde kan ek dit weer sê en ekskuus as ek dit so baie keer herhaal in hierdie reeks. Maar moenie net aan die begin van jou gebed 'n vinnige gebedjie af sê net sodat jy dit kan afmerk. Jy weet ons het daarom gebid nie. Die getuienis is nie dat jy 'n ete moet gebed begin nie. Die getuienis is dat die Here die eregas en die gasheer van elke ete is. Dat die Here wil bly nadat jy gebid het en dat hy genooi word om te bly en dat jy jou brood in sy teenwoordigheid met vreugde eet. Jy hoef nie 'n feesmaal te hê nie, jy maak dit 'n feesmaal. Brood is die plek waar die Here opdaag. Die prediker maak nie van gebed en van Bybelstudie en al daai dinge die groot geestelike norm nie. Dit is dit ook in die res van die Bybel, hoor my nie verkeerd nie. Maar hy maak nou 'n vyfde, ja, 'n sesde keer van jou brood met vreugde eet, die groot geestelike dissipline. En daarom oefen ek dit elke dag in. Daarom um, in in voor corona tyd het ek probeer om ten minste 3 keer 'n week saam met mense koffie te drink. En nou sit ek maar digitale koffies op. Want die vreugde is om saam met mense in die Here se teenwoordigheid brood te breek. En ek onthou baie kere as ek oor see by die universiteit daar in Holland gewerk het en ek was alleen, dan het ek in die aande want ek het dit by die vroeë kerk geleer, my tafeltjie reggesit en my stukkie kos geëet en 'n tafel en 'n stoel daar gesit en ek het vir die Here gevra, Here, U is die God van die aarde en die hemel. Mag ek U nooi, U die Almagtige, om vanaand die eregas by my tafel te wees en sal U dit verstaan as ek hierdie stoel hier sit, ek weet U's groter, maar dat dit net 'n teken is dat ek U ontvang in my huisie, dat U by my is, dat ek nie alleen is nie. Jy is nooit alleen nie. Nooi die Here breek brood in sy teenwoordigheid. Eet jou brood met vreugde. Wees bly oor elke skewe snytjie brood en drink jou wyn met 'n bly gemoed. Nee nee, nie soos die alkoholus nie. So dit gaan oor kos in die teenwoordigheid van die Here. Dra oor ja, dan sê hy God het lankal goedgekeur wat jy doen. God het lankal die prestasiemeting namens jou gedoen. Ek moet sê ek het groot geword dis maar my verkeerde verstaan. Dis maar Stefan met 'n verkeerde verstaan van die wet, maar elke Sondag is die wet gelees in die kerk toe ek groot geword het. En ek het gedink in vandag se taal, dit is God se prestasiemeting. En elke Sondag het ek gedryf. Daar was nie een Sondag dat ek gehoor het mooi so goeie en getroue diensknegg. Nie was daar 'n klein bietjie getrou nie. Ek het elke Sondag sonder uitsondering moes opstaan en sê: "Ag Here, ek het U alweer nog 'n keer vir die hoeveelste keer, die 52ste keer hierdie jaar, die hoeveelste maal, 100ste keer vandat ek lewe in die steek gelaat. Ek bring skaamte oor u. Um En toe vind ek uit in die Nuwe Testament, dis nie hoe die wet regtig funksioneer nie. Dis nie wat Paulus met die wet bedoel het soos wat ons die 10 gebooie gemesmerise het in die kerk nie. In elk geval moet ons nie die 10 gebooie gebruik om die Bybel te lees nie. Ons moet as Nuwe Testament Christene uh, uh deur Christus die wet lees. Johannes 1 leer ons mos dat Moses die wet gebring het, maar Christus bring die waarheid in die lewe. Uh Paulus praat daarom met reg in uh 1 Korintiërs 11 en in die Galasiërbrief van die wet van Christus. Christus het nou die 10 gebooie. Hy is nou die nuwe wet van die Here. Sy gees stel ons in staat, uh, Romeine 8, om die wet te doen. Nou kan ons uiteindelik aan die eise van die wet voldoen. Ons wat deur die gees gelei word, roep Paulus uit. Wat 'n vars nuwe verstaan. Ek het dit gemis. Maar ek het ook gemis dat Jesus die prestasiemeting klaar gedoen het. Christus het tussen God en my ingestap. God het goedgekeur. Die Ou Testament weet dit. Lankal wat ek doen. Lankal. God het my nie so lief soos my jongste goeie werk. Hy het my in elk geval lief. Hy is nie so kwaad vir my soos my nuutste sonde nie. Dan moet ek maar liewer 'n ander soort rooms-katolieke ou rooms-katolieke teologie aanneem. He loves me, he loves me not, daai soort teologie. Hy het lankal goed gekeer. Dus sit aan by jou tafel, geniet die Here, geniet jou kos, vier die lewe. Nog iets. Dra altyd wit klere. Nou ja. Hier sit ek met my pershempie. So hoekom is ek ongehoorsaam? Ja, man is beeldspraak. Dit bedoel dra altyd feestklere. Feestklere is baie belangrik. Jy sal onthou dat Jesus selfs twee moeilike gelykenisse vertel daar in die Matteus Evangelie en uh oor mense wat nie die regte feestklere aan het nie. Matteus 22 en Matteus 25. Die regte klere uh is feestklere. Alle Jode het twee stelle klere gehad. Jy gaan nie na 'n fees toe as jy nie jou wit klere aantrek nie. Dan dan dan uh, bedank jy die uitnodiging voor die tyd. Want jy bring skaamte oor jou gasheer sê Jesus as jy nie feesklere aan het nie. Feesklere is wit. So as jy daai feesklere aantrek, weet almal hoe hier's 'n partytjie op pad. Wie wat sê die prediker dra dit elke dag. Dra elke dag feesklere. Moenie wag vir die regering om 'n vakansiedag uit te roep of vir die kerk nie. Moenie wag vir Sondag nie. Maak elke verskoning elke dag die dag van die Here. 2 Korintië 6:2. Ons moes maar wag vir Sondag en ek moet sê dit was nie aldag 'n feesdag vir my nie. Dit was maar bietjie taaf. Al wat ons gehoor het is wat ons nie moet doen nie. Maar maar maar die Here sê dra elke dag feestklere. Verklaar elke dag tot die dag van die Here. Jy kry lewe by die Here een dag op 'n slag. One day at a time. En die ou Jode het geweet as jy in die aand gaan slaap, is slaap in 'n sekere sin soos die dood. En as jy die volgende dag wakker word, dan sit aan God te danke, maar jy weet nie. Maak elke dag tel. Moenie dreig nie. Koop die tyd uit. Ons sê dit graag carpe diem. Gryp die dag. M maar doen dit. Hoe doen jy dit? Jy dra feestklere, jy verklaar 'n feesdag en jy nooi mense na jou fees toe. En jy jy trek so aan en jy leef so. As die ouens vir jou vra, "Waar's die fees? Hoekom is jy so vrolik?" dan sê jy, "Hm, dis 'n feesdag. Kom sit saam met my. Ek het 'n stukkie ekstra brood en kom ons maak 'n lekker feesie." Jy kan dit nou ook doen in corona tyd. Skep 'n fees. Nooi iemand vir 'n lekker gesprek. Uh hier oor um, oor jou selfoon op WhatsApp of 'n Zoom koffietjie of wat ook al, maar kuier en kuier saam met die Here en kuier die moedeloosheid uit jou lewe uit saam met die Here. Dra altyd wit klere. Mevrou, meneer, soos ek altyd sê, koop dan ook nou maar daai ou feeskleertjie en trek dit aan. Ek sê altyd, wat help dit nou ons druk om Nelson Mandela se oë op die 100 rand note dat hy traan? in ons, ons hele lewe spaar ons op. <laughs> Die ou bietjie geld wat ek opgespaar het, is ook maar deur die ou koronavirus hier ingesluk en ek sê vir myself gaan dit nou my vreugde steel. Ehm um, versorg jou hare met olie sê die prediker. Gooi olie op jou hare. Nou ja, in die Bybelse tyd het jy olie op jou gaste gegooi. Onthou jy? Ehm um, Lukas 7, probeer gou die teks onthou, vers 36. Jesus verwyd Simon die Fariseer, jy het nie olie op my hare gegooi toe ek by jou kom kuier het nie, maar hierdie vrou hier aan my voete, sy het my voete nat gehuil. Jy ken daai teks. Die Bybel se tyd het jy letterlik reukolie op jou gaste gegooi. Soos ek altyd sê, die rede is voor die hand liggend, dis reukweerder. Ja, jy druk jou neus toe en jy sê, "Skat, ek ryk die gaste het aangekom. Hulle ryk sterker as die kos. Dis Palestina. Die son is warm, die ouens sweet." En nou hier so in eers vas, jy gooi 'n bietjie olie op blare, sê nou ruik my gaste daarom lekker. En dan was hy gou nog hulle voete ook. Regtig, ek oordryf nie. Reukolie was om bietjie ehm um, jou gaste tuis te laat voel. En nou sê die prediker, draai dit om. Gooi dit eers op jou sodat die gaste instap en sê hulle, "Sjoe, ons ruik die geur van vreugde, van verwelkoming." Paulus skryf vir ehm um, die Korintiërs in uh, 2 Korintiërs 2. Ons is die aroma. Mense moet die evangelie in ons ruik. Hulle moet Jesus ruik. So hoe ruik jy? Ruik jy moeilik en hom gesukkeld en beswaard en dik lip lank gesig hou op. Ruik beter. <laughs> hoe? Dra altyd wit klere. Gooi olie op jou hare. Geniet die lewe. Die lewe is hard, maar jy maak die lewe werk. En dan vers 9 geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Die lewe wat tot niks kom nie. As jy getroud is, geniet dit. Geniet dit. Verklaar jou huwelik tot 'n fees. Jy hoef nie net een keer 'n jaar 'n huweliksherdenking te hou nie. Jy hoef nie net elke klompie jare een van 'n groot herdenking te hou, 'n silwer bruilof nie. Vier jou huwelik elke dag. Um dis hoe jy die lewe sinvol lewe. Jy vier jou huwelik. Ek sê aldag daar se muur rondom elke huwelik. Jy kies of dit 'n trompmuur is of dit 'n kasteelmuur is. Jy kies of jy liefde toesluit in hierdie kasteel en jy en jou man of vrou 'n huwelik het um, in 'n veilige kasteel saam met die Here en of dit lewenslange tronkstraf is en jy in jou kop gedurig oor die mure klouter en dink jy is tot lewenslange tronkstraf gefonnis. Maak jou keuse, geniet jou huwelik. En as jy nie getroud is nie, geniet jou vriende en vriendskapsverhoudings, geniet jou familie. Maak die lewe werk. Die lewe skuld jou niks. Die lewe is hard. Prediker 9. Dis nie regverdig nie. En jy sê, "So what? Ek kies om die dag te gryp carpe diem. Ek kies om sommer nou al te carpe manjana, om môre te gryp. Ek maak die lewe goed. Hierdie lewe kom tot niks nie," sê die prediker. 10 En daarom vers 10 van Prediker 9 doen met toewyding alles wat jy doen. Want jy van die daas jy dood, die lewe is kort. Doen met toewyding. Eet met toewyding. Nee, hy bedoel nie te veel nie, geniet die kos. Geniet die lewe. Geniet elke oomblik wat jy het. Koop die tyd uit. Haal die murg uit die bene uit. Moenie wag vir ander nie. Moenie 'n dreigement wees nie soos wat ons al vir mekaar gesê het, jy wil tog nie begrawe word en dan is daar 'n opskrifie bokant jou eh, graf. Hier lê 'n dreigement. Hulle wou nog en toe is hulle dood. Hulle was maar net beswaar. Jy wil tog nie. En dan vertel die prediker verder in hoofstuk 9 van ehm um, dis nie altyd die vinnigstes wat wen nie en nie die sterkstes wat wen nie. Jy moet tog nou nie dink ehm um, die lewe gaan uitspeel soos die koerante vir jou sê en die ekonome vir jou sê. Hulle probeer ook maar Maar maar jy weet die lewe is nie altyd regverdig nie. Dinge gebeur soos dit gebeur. Maar kry vir jou 'n stukkie wysheid. Koop die tyd uit. Jy hoef nie God te verklaar in die sin van 'n antwoord of hy elke krisis te hê nie. Weet hy's 'n goeie God, weet hy's die God van Christus. Prediker 8 en Prediker 9, weet die lewe is onregverdig. Maar sou wat? Dis nie 'n uh, Nou is ek nie 'n slagoffer nou sê ek daar gaan ons almal nie en eh, nou is ek op moedverloorse vlakte en ons sing lewensstorme breek in woede elke Sondag nie. Skus, het jy dit elke Sondag sing? Ek het amper. Maar hoe dit ook al sê, nou nooi ek die Here tot eregas. Elke stukkie brood is God se brood. Elke dag is God se dag. Ek dra feesklere. Ek gooi olie oor my lewe uit. As ek geen rede het om te sing nie, dan gaan soek ek 'n rede. Al huil ek, dan lag ek. Al treur ek, dan treur ek nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ek lewe vir die Here. Ja, die prediker is 'n omgesukkelde ou. Maar hy gee vir my die regte, die regte grepe op God. Hy leer my God is die God van verhoudings. Hy's die God wat in die klein detail is. Hy's die God wat in vandag is. Nou toe, kom ek en jy gaan koop vandag uit. Mag ek saam met jou met gebed afsluit en vra ons dat die Here ook hierdie Bybelreis diep in ons harte sal inbrand. Dankie Here dat U die God is van nou, die God van brood, die God van lewe. Dankie dat U saam met my 'n stukkie genadebrood deel. Gee Here dat daar vandag reukolie oor my uitgegiet sal word en gee Here dat ek vandag feestklere sal dra en my huwelik, my vriende die lewe sal geniet. Al is dit swaar. Dankie dat ek dit kan vra in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou. Thank you.